Hola muchachos, espero que se encuentren bien. Mi nombre es John Mervin Como. Seguimos con la configuración de Ubuntu Server 16.04. En el video anterior lo que hicimos fue configurar de manera inicial, o sea, hacer la primera configuración de nuestro entorno de desarrollo con Sublime Text. Este, ya tenemos listo, hicimos alguna prueba, hicimos un pineo aquí eh, a maya.dev que es el nombre de dominio que nosotros decidimos que debemos utilizar ahora lo que vamos a hacer es que vamos a probar si funciona desde nuestro URL es decir nosotros vamos a escribir maya.dev y debe mapear eh, tranquilamente o resolver la dirección IP a la dirección IP que nosotros este, le dijimos que es lo mismo como si estuviéramos escribiendo 192.168.56.101 eh, eh, vamos a hacer lo siguiente, ya nosotros instalamos un plugin que se llama SFTP. Ahora vamos a traernos nuestro proyecto de Rails para eh, nuestra máquina local. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a abrir, vamos a abrir aquí otra ventana. Ok, y vamos a crear nuestra carpeta. Yo la voy a crear, yo tengo mi carpeta de proyectos www, pero ustedes la pueden crear donde ustedes quieran, en el escritorio, donde sea. El proyecto se va a llamar MyApp. que tengo que se llama MyApp, Entonces, lo que vamos a hacer es que esa carpeta, a de donde nosotros la tengamos, donde nosotros la tengamos, que es... Donde la, la hayamos creado, lo que hacemos es que nos arrastramos hasta nuestro Sublime Text y él va a abrir la barra lateral. Si nosotros tenemos instalado configurado el SFTP nos va a aparecer esta opción que tenemos aquí y muy poquitas opciones aquí ¿verdad? cuando le damos clic con el botón derecho sobre la carpeta le vamos a instalar otro, otro plugin ya sabemos cómo instalar los plugin este, si es en Windows eh, y, en, Linux con Control Shift P install ¿verdad? y ¿qué pasó? ¿qué pasó? Eh, store. Eh, packages. ¿Qué pasa? Se me fue el internet. Ah, sí. Se fue la luz. Estamos en Venezuela. Sí, se le dio la luz. Ok. Super. Store. que cargue los repositorios de los paquetes y vamos a instalar eh, uno que se llama Sidebar Enhancements. Es un plugin bastante útil para poder este, mover archivos, copiarlos de manera mucho más fácil desde aquí, desde la barra lateral. Ahora si le damos clic con el botón derecho, fíjense todas las opciones que nos aparecen de todas maneras, la opción que vamos a utilizar o que vamos a utilizar es la que dice SFTP y le vamos a dar aquí donde dice Map to Remote. Y él nos va a crear un archivo JSON con una configuración base. Lo que vamos a hacer es que vamos a configurar aquí donde dice Upload and Save. Le vamos a colocar True. Esa opción lo que va a hacer es que cada vez que nosotros le demos a guardar uno de los archivos, él lo que va a hacer es que lo va a guardar, almacenar directamente en nuestro, en nuestro eh, servidor donde dice host, host, ya sabemos que se llama myapp.dev. En username vamos a colocar BJ y la clave de nuestro SSH es metálica. Otra cosa que vamos a configurar aquí es que, fíjense que donde dice estos archivos ignore projects es que son las carpetas o archivos que queremos ignorar vamos a agregar aquí la carpeta tmp y hay una carpeta pública en la carpeta pública que se llama public public assets en nuestro proyecto range public assets vamos a agregar estas dos para que no me las traigan porque aquí se almacenan archivos temporales, no quiero mapearlo hasta, nuestro local y tampoco quiero mapear este, los assets, que básicamente es donde está la reconfiguración o recompilación de nuestro archivo CSS y JS de nuestro proyecto. Una vez que tengamos todo esto, guardamos nuestro archivo, cerramos, cerramos y ahora podemos darle sincronizar de remoto local si todo va correctamente, se va a traer nuestro proyecto. Ah, no, perdón, nos faltó una, configuración en nuestro archivo, que es desde dónde nos los va a traer. ¿Dónde está ubicado nuestro proyecto en, en nuestro servidor? ¿Dónde está ubicado? Vamos a verificar. SSH BJ en MyApp antes escribíamos 19168 56.101, ahora vamos a escribir Maya.d. Es independiente, es indiferente. La idea es que si configuramos nuestro host, pues vamos ahora, nuestro host, vamos a, utilizar utilizarlo. Yes, porque la primera vez que entramos allí. Está que y nuestro proyecto está en MyApp hacer espacio vaya. allá si vamos al pwd esta es la dirección donde está nuestro proyecto Ajá. entonces lo que vamos a hacer es que pegamos home bj me llamo ahora sí guardamos y ahora sí nos vamos a traer nuestro proyecto si le damos clic con botón derecho vamos SFTP remoto a local voy a hacer de remoto local yes y él comienza a traernos todas las carpetas de nuestro proyecto que están almacenadas en nuestro servidor de pruebas. Okay. Ahora, de ahora en adelante, todo lo que nosotros hagamos aquí, en nuestro proyecto, él se va a almacenar de manera automática en el servidor. Es decir, nosotros modificamos algo, modificamos algo y le damos guardar nuestro archivo. Por ejemplo, vamos a tratar de hacer aquí algo rápido. welcome welcome index que esta es nuestra ruta por defecto y vamos a crear un nuevo controlador esto es una prueba rápida una prueba muy muy rápida que vamos a tener a welcome entonces aquí vamos a mandar un mensaje esto está correcto Fíjense que yo al guardar de manera automática sincroniza nuestro servidor. Y le estamos diciendo que nuestra ruta por defecto va a ser esta. Ahí está. Esto está correcto. ¿Ok? Este, va, inicialmente es todo esto lo que, lo que vamos a hacer, lo que vamos a, configurar. A partir de allí, pues, eh, tenemos que empezar a construir nuestra, nuestra API eh, que vamos a, servir. Y con esto finalizaría, pues, esta serie de tutoriales de configuración. espero hacer un tutorial pronto en un futuro eh, para, para, poder eh, crear eh, nuestra API y que se puedan dar cuenta cómo es que nosotros vamos a hacer nuestra configuración. una vez que todo esto esté configurado, pues no vamos a tener ningún problema. y comenzaríamos a desarrollarla a partir de, de esta máquina virtual que vamos a configurar. Eh, espero que les haya gustado esta serie de videotutoriales, eh, espero pero les sirva a, todos. no, olviden suscribirse al canal y a darle me gusta a cada uno de los videos. Muchísimas gracias. Eh, hasta luego muchachos.